নাম দুটো আগো এই চলে এবারে স্যার ভিডিও ওই টিকলু কালি ৰাতি তাৰমানে জুবিনে ভাত খাব আহিল আহি পেলাই পাৱাৰ বেংকটো এৰি থৈ গ'ল মানে এতিয়া আকৌ দুপৰীয়া আকৌ ওলাইছিল আজিকালি সোনকালে উঠেতো সি ইফালে হৰেশ্বৰ আহিছে কিবা এন ডি টিভিৰ কিবা সাক্ষাৎকাৰৰ কাৰণে এই ভালেই হ'ল সি মোৰ সাক্ষাৎকাৰ লওঁতে জুবিনকো পাই গ'ল স্বৰ্ণালী তাই লৈছে গোটেই ইণ্টাৰভিউটো ভাল আৰু সৰু আমাৰ কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ এগৰাকী আছে সেইটোৱে টেবলেট লৈ পেলাই ব্যস্ত টেবলেটত ইউটিউবত হাই কোৱা কেমেৰাত হাই কৈ দিয়া ইয়াতে হাই কৈ দিয়া কুকুৰ হাই কৈ দিয়া হাই এনেকৈ দিয়া হাই দিয়া হাই দিয়া এই মানে ৰাতি ভাত খাব আহি পেলাই পেকিং লৈ গ'লি খালি নাই এনে পেলাই দিলি ৰাহুল ৰাহুলক ঘৰত নমাই দিলি সি ভালকে খাইছে বেটাই মাঘৰ জন্মদিনটো ইয়াতে খাই গৈছে মাঘৰ মাঘৰ জন্মদিন আছিল এতিয়া অনুষ্ঠান কি ঘৰত যাবি খা কুকু কেইটা চাব লাগে এন জি টিভি হেক হেকাৰ ল'ব আহিছে ইয়াতে তাৰ মাজত আহি জুবিন সোমাই দিলে এণ্ট্ৰি মাৰি দিলেহি লকডাউনৰ মাজত গণ্ডিত জীৱন ভাল লগা নাই সেইকাৰণে তাৰ মাজে মাজে এইবিলাক সি ওলাই আহিছে সেইকাৰণে থাকিব পৰা নাই ঘৰত চিলাৰ আছিল নহয় চিলাৰ একুৰি এই একুৰি উশাহ কেতিয়া আহিব এইটো কওকুৰি মোক কোনোবা কোনোবা কৈ আছে কৰোণা হৈ মৰাৰ আগতে গানটো দাদা ৰিলিজ দিম ৰিলিজ কৰক না কৰোণা হৈ মৰিব বোলে কেইটামান ষ্টুডেণ্টে কৰোণা হৈ মৰাৰ আগতে আমাক গানটো শুনিবলৈ দিয়ক বোলে এই দুটামান ষ্টুডেণ্ট পৰিৱেশটো আচলতে নতুন কাম কৰাৰ এই নাইটো মার্কেট ভাল লাগি আছে মাস্টার মানে লাগি আছে কিন্তু হে হপুনটো কিতিয়া দিব সেটো কাম দিবালে বৰ হপৰ বুট কৰি হে গানটো এটা মই কৈছো মই আচলতে নীলভৱন বৰুৱা ছাৰৰ হেৰি লৈ পেলাই জানো জানো সোনকালে ভাল হৈ আহিলে ভাল আছিল মানুহগৰাকী গম পোৱা নাই